在前几天的英特尔架构日上，英特尔公布了代号为 Alder Lake 的第十二代 c o r y 处理器。Alder Lake 采用大小核设计，基于英特尔全新命名的 Intel 7制程工艺制造。嗯，说白了，其实就是英特尔难产了好几年的十纳米制程。果然，科技换名为本呀。这期视频咱们就来梳理一下 Alder Lake 的主要参数，之后再看看 Alder Lake 上的大小核都有哪些亮点，最后说说我对 Alder Lake 的担忧。 严格来讲，Order Lake 其实是采用第二代大小核混合架构设计的处理器。第一代产品是代号为 Lakefield 的 i5 L16G7 和 i3 L13G4 移动处理器，采用一个大核加四个小核设计。两款处理器在市场上比较少见，主要还是英特尔用来验证新技术和试水市场反响的。而这次英特尔发布的 Order Lake 处理器，也就是十二代 c o r 全线引入了大小核设计，其中大核支持超线程技术，小核则专注于低功耗。Alder Lake 支持 DDR5、DDR4、LPDDR5 和 LPDDR4X 四种规格内存。I/O 方面支持十六条 PCIe 5.0和四条 PCIe 4.0。从英特尔的 PPT 来看，目前共有三条产品线，分别是面向桌面版的处理器，最多拥有八个大核和八个小核，共计十六个核心，二十四线程。 拥有三十兆三级缓存，不支持雷电接口，采用 LGA 幺七零零接口，TDP 最高可达一百二十五瓦。面向高性能笔记本的移动处理器，TDP 在十二到二十八瓦之间，拥有最多六个大核和八个小核，共计二十线程，集成了图像处理单元，并原生支持四个雷电接口，采用 BGA Type 三整合封装。和面向轻薄与低功耗笔记本市场的移动处理器。 拥有最多两个大核和八个小核，原生支持两个雷电口，TDP 在七到十五瓦之间，实际也就是原来以 Y 结尾的低功耗 CPU，采用 BGA Type 四整合封装。从英特尔的 PP 来看，似乎全线 a l d e r l a k e 都会搭载八个小核。当然了，具体落实到处理器上的大小核搭配，还是得等今年年底或者明年英特尔发布的产品了。如果英特尔给出的性能参数属实的话。 这次已经不能算是挤爆牙膏了，说是英特尔的翻身之作也不夸张了。接下来就简单的聊一下 Alder Lake 的大小核部分。英特尔声称，大核 Golden Cove 是近十年来最大的升级，堪比之前的 Skylake。不过 Skylake 之后，英特尔可是挤了五到六年的牙膏啊，希望 Golden Cove 不会重蹈挤牙膏的覆辙吧。从英特尔的 PPT 来看，Golden Cove 相比于十一代 Core 的 Cypress Cove 架构。 有百分之十九的 IPC 性能提升，可以说是非常优秀了。如果英特尔 PPT 上的数据属实的话，Golden Cove 基本可以把 AMD 的 Zen 三按在地上摩擦了。Golden Cove 最直接、最明显的提升就是前端解码宽度从原来的四宽升级到了六宽，分配由五路增至六路，执行端口由十个增至十二个，其他部分也有不同程度的加宽、加大和优化。 比如提高了分支预测准确度，降低了一期时延等。各位有兴趣的话，可以翻看一下英特尔的 PPT。作为小核的 Gracemont，从命名上来看，仍旧属于低功耗的 Atom 家族。从英特尔的 PPT 上来看，四个 Gracemont 核心占用的面积与单个 Golden Cove 相当，可以说是非常的迷你了。从英特尔提供的数据来看，Gracemont 的单线程性能相较于 Skylake，也就是六代 r y 在同功耗下有百分之四十的性能提升，同性能下节约了百分之四十的功耗。而四核心四线程的 Gracemont 与双核心四线程的 Skylake 相比，同性能下更是有高达百分之八十的能效降低。哎，听起来是不是有 ARM 那味儿了？在架构方面，Gracemont 相对于传统的 Atom 系列改动还是挺大的，采用了双前端设计，指令缓存也翻倍，达到了六十四 KB。而在后端。 Gracemont 的执行端口也一口气给了十七个，整数和浮点计算单元也直接翻倍。此外，Resource Director 技术的加持也方便协调四个小核共享的四兆二级缓存调度问题。值得一提的是，Gracemont 小核相较于前代的 t r e m o n t 增加了对 AVX 和 AVX2 指令集的支持。不过比较可惜的是，作为大核的 Golden Cove 却屏蔽了 AVX512 指令集。一方面， 对于普通消费级用户来说，AVX 五幺二的确用处不大，还异常的耗电。更主要的原因还是 AVX 五幺二在大小核之间的异构调度问题。英特尔的做法也挺简单粗暴的，直接屏蔽了大核 AVX 五幺二部分的晶体管，这样大小核支持的指令集就相同了，直接解决了不同指令集在异构核心下调度的问题。哎，惊不惊喜？意不意外？意不意外？开不开心？ 在手机 SOC 领域，ARM 早在二零一一年就引入了大小核设计，而在叉八六平台上，异构大小核还属于比较新鲜的概念。对于叉八六平台，大小核的最大挑战其实是大小核之间的调度问题。Order Lake 在硬件层面上配备了一个线程调度器，叫做 Intel Thread Director。简单来说， 就是在硬件层面上以纳秒级的间隔监控每个核心的状态，从而让操作系统可以让合适的内核处理对应的任务。英特尔表示，通过与微软合作，Intel Thread Director 在 Windows 十一上可以获得极佳的性能。不过，Windows 十并不支持这项技术，只能依靠更为基础的 Hardware Guided Scheduling。我似乎突然明白了为什么一个操作系统小改款非得要使用新的代号命名了。 对于还没有适配 Intel Thread Director 的操作系统，Alder Lake 会按照一定的优先级为任务分配核心。英特尔表示，Alder Lake 会优先调用高性能核心，其次是能耗比核心。当全部核心满载之后，才会为高性能核心的超线程分配任务。Alder Lake 的纸面性能自然不必多说，不过对于大小核的调度，我是持观望态度的。 毕竟，从去年搭载 i5 L1677 处理器的三星 Galaxy Book S 的反馈来看，处理器的大核在大部分情况下都是处于挂机状态，只有在开启应用的那几秒才会象征性的满载一下，之后又全部交给小核处理，大核形同虚设。即使更新 BIOS 也无法解决大核闲置的问题，而且整机功耗控制的也并不理想。考虑到为了方便大小核的调度。 Alder Lake 屏蔽了 Golden Cove 的 AVX 五二指令集，我隐隐有一种不太好的预感。想获得完整的 Alder Lake 体验，还是得等 Windows 十一发布。Windows 十用户基本可以洗洗睡了。什么？你说 Linux？考虑到微软这几年不遗余力的更新 bug，实在是让我很难对 Windows 十一有什么太多的期待。说不定会发生金三在 Windows 十下秒 Alder Lake。 而在 Windows 十一下，Elder Lake 秒 AMD 的滑稽局面。顺便再说说 AMD 这边，短时间内，我认为 AMD 是不会跟进大小核设计的。一方面，目前 AMD 在 CPU 领域的策略是靠一个核心设计通吃移动端到服务器领域；另一方面，AMD 也实在是有心无力，恐怕没有额外的财力再去研制一个低功耗核心了。 虽然 AMD 的确申请了大小核的专利，不过我认为这个专利可能只是单纯的为了提防英特尔的专利诉讼，不一定会有实际的产品量产。即使未来有一天 AMD 真的也加入了大小核行列，那按照目前的 CPU 设计周期来看，最快也得是 Zen 五时代了，恐怕也是2024年底或2025年的事情了。那么，这期视频就到这里了。如果你觉得这期视频还不错的话，不妨点赞并订阅我的频道。 我是小夫，我们下期再见。